हेलो गाइस वेलकम बैक आपका इस वीडियो तो में तो वॉच पर वो वेलकम तो ओरले मस्त ओरले हे हाँ, ओरले ओरले ये पण ते ना होत लगे मस्त इंटरेस्टिंग वाला है आखी में क्रैश होतो बहुत इंटरेस्टिंग है इस गेम में आप हाँ। नए नए दोस्त और लड़कियां पटा सकते हो अच्छा हमको सिखा रिया है इतनी सारी आती है ना लोग गाइस कसम से बहुत मस्त है बात करते हैं लोग आते हैं खेलते हे इंटरटेनमेंट करते हैं तो फटाफट जाओ और इस गेम को डाउनलोड तो करो इसके ग्राफिक्स भी बहुत मस्त थ्री डी एनिमेशन वगैरह इसके अंदर बहुत कुछ नए नए मस्त बना है ताकि तो आप लोग इजीली पे खेल सकते हो आने वाले अपडेट भी इससे भी खतरनाक होने वाले हैं तो और इसका आपको अपडेट और अच्छे चाहिए खेलने के लिए चाहिए तो फटाफट डाउनलोड करो लिंक डिस्क्रिप्शन पिक्चर में दे रखा है गेम का एक्टिव तो वर्ल्ड नाम है गेम का और लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ और डाउनलोड करो ए, तू कौन होता है डिसाइड करने वाला जो भी डिसाइड करूंगा मैं करूंगा ये देखिए मैंने एक तो बॉल ले लिया है नहीं वॉलीबॉल ही तो है हाथ में लिया है और इसे पिक करके इस तरह से हम लोग खेल सकते हैं एक दूसरे के साथ तो इस मैप की और एक खासियत है ये एक ही मैप नहीं है बहुत सारे मल्टी मैप है इसके अंदर और हम रैंडमली भी इसके अंदर खेल सकते हैं हम एक दूसरे को मल्टीप्लेयर तो अच्छा के भी अंदर भी खेल सकते हैं इसके अंदर एक प्राइवेट का ऑप्शन आता है वो भी खेल सकते हैं तो इसके अंदर मेरे को बहुत सारे लोगों रिक्वेस्ट आ चुके हैं यहाँ पे कई कई फ्रेंड्स भी बन चुके हैं और हम लोग फ्रेंड्स आने के बाद हम लोग ढेर सारी बातें करते हैं क्या तरह तरह की बहुत मस्ती करते हैं तो पे सामने जो बंदा देख रहे हो ये वाला ये शख्स जो मेरे सामने खड़ा है इसका भी चैनल है जाओ फटाफट टीवी जाके इसे चेकआउट कर लेना ये भी लाइव हाँ, स्ट्रीम हाँ, करता है मैं भी लाइव स्ट्रीम करता हूँ हम दोनों live stream live stream live stream करते हैं ये भी गेम खेलते हैं मैं भी गेम खेलता हूँ हम दोनों एक दूसरे को गेम बहुत सारे गेम खेलते खेलते हैं ये भी बीजेएमआई खेलते हैं मैं भी बीजेएमआई खेलता हूँ ये भी बीजेएमआई प्लेयर है मैं भी बीजेएमआई प्लेयर हूँ लेकिन वो बॉट है मैं बॉट तो हूँ वो रियल प्लेयर है कॉन्करर प्लेयर ही है ठीक है बहुत मस्त खेलता है इसका जाके चैनल देखो बहुत मस्त है सब्सक्राइबर्स मस्त बढ़ रहे हैं इसके प्लीज जाओ इसको सब्सक्राइब करो और <laughs> प्यार दो बस तो फटाफट डाउनलोड करो ये गेम इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और इसकी चैनल के भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट हाँ। में दे दूंगा हाँ। जाके से प्यार दे दो लगेज बेटर ना तो मेरे तो चलते ओ भाई और मिलते इस इसके वर्ल्ड के लाइव स्ट्रीम पे आने हाँ, वाले हाँ, इस गेमिंग इसकी लाइव स्ट्रीम जरूर होगी अच्छी वाली मैंने की थी उस दिन लेकिन कुछ ना कुछ जरूरी के कारण इसको क्रैश हाँ, होता है स्ट्रीम तो मैं शायद ही एकदम प्रॉपर स्ट्रीम करूंगा इसकी तो आना मत भूलना और जिसको जिसको स्ट्रीम पे आके खेलना है मेरे और इसके तो फटाफट हम लोग के चैनल से जुट जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो किया नहीं ये तो नए बंदे ये तो फटाफट कर दो यार क्या कर रहे हो यार कर दो अभी तक नहीं किया इतना बोल रहे यार स्टार्टिंग से वीडियो अभी तक किया नहीं है सब्सक्राइब कर दो प्लीज फटाफट कर दो मेरे के नए नए फ्रेंड्स जैसे आते रहते हैं वैसे ही आ जाएंगे इसकी वीडियो भी हर रोज मतलब कि हर मैं रिकॉर्ड करूंगा वगैरह आता आती रहेगी हर टाइम आपको देख सकते हैं किस तरह से गेम आपको इंटरटेनमेंट बहुत मुझे आने वाला है तो चलो चलते हैं और बाय और हाँ यार बात तो है कि इसके अंदर हम लोग सेल्फी ले सकते हैं सेल्फी का भी ऑप्शन है अच्छा, इसके अंदर बहुत मस्त सेल्फी लेके हम लोग अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं इस तरह से अपने देखते फोटोज इस तरह से हम लोग फोटो निकाल सकते हैं कैब के अंदर भी सेव होगा आपके गैलरी में भी सेव होगा तो उसकी यादें हमेशा आपके साथ रहेंगी अच्छा, यार भाई ये बहुत लाल जवाब यार हाँ, खतरनाक है गाइस फटाफट एंटरटेनमेंट अच्छा, करो दोस्त बनाओ लड़कियां पटाओ लड़कियां से बातें करो ढेर सारी दोस्ती तो चलो चलते बाय बाय सी यू मिलेंगे इसके अल्टीमेट के लाइव स्ट्रीम पे